شهر آشوب چون بردن به سمر از دیل که ترکان خواهد Neden mail, mail bakan yar Yar kara gözlerin yetiren ermenden Şirin canım işko yakan yar Yar kara gözlerin yetiren ermenden gözlerin ne tirer menem Şu kara gözüne ben de bulayım Ben senden ayrılıp kendi konayım Ben bir tilla yüzüyüm Sen de bulayım Yer kana gözlerin Ne direr menden Şu kana gözlerin Ne direr menden götür məndən Can qara gözlərin nə kilər məndən geliyor. Yardım bulup hicran eder Sabah sabahul gülge mürlik dur katım ki umre long دي سما دي سنيارة مسن غابة بلاتي مماني كارمة دي سما دي سنيارة مسن غابة بلاتي مماني كارمة دي سما دي سنيارة مسن sen güzel kası Bir zaman gelmesen bularman ası Kış ne zamanı var baharın yazı Deysem ama deysin yara değmesin Kışın soğuğu var baharın yazı Deysem ama deysin yara değmesin

Aşık Hemra diğer ayrılık günler Değsem bana değsin yara değmesin Aşık Hemra diğer ayrılık günler Değsem bana değsin yara değmesin Değsem bana değsin yara değmesin Desem ateşim yara bilmesin dem bana yüz cefa kurursan Her dem bana yüz cefa kurursan Min dert kemüp tena kurursan Min dert kemüp tena kurursan Katlımla kırıp yüzünü cellat Katlımla kırıp yüzünü cellat Kastımda kaşıyım yavrusan Kastımda kaşıyım yavrusan Açtı ayağımı hayır kurusam aman Gamze kırışır çekin başıma Gamze kırışır çekin başımdan Candan bedenime kitap kursan Candan bedenime kitap kursan going to yaşayın.

geçti canım Çıkmak kayıt geçti canım Çıkmak kayıt geçti canım çekin kim bana Teşkide toplamak istemez Gel çekin kim bana Teşkide toplamak istemez